Thank you. adalah buah pertama dari timun yang saya tanam ini adalah timun bintang Asia untuk lalapan ya hasilnya oke terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa ikuti channel saya tentang tomat eh tomat timun ini untuk per kilo 2500 oke okay? bye bye